Salut à tous, ici Carboom et Scar Bienvenue à cette vidéo d'annonce donc sur Geek Donc dont nous sommes actuellement le 11 janvier je crois, je ne sais plus quelle journée euh... Nous sommes le 12 janvier donc, on est le 12 janvier, ben, vu qu'on a maintenant passé quelques petites semaines sans faire trop de vidéos Un mois voilà, on va donc faire un petit annonce, faire un peu le bilan donc déjà ben, du passé et aussi du futur pour euh, ceux qui nous attendent sur la chaîne comme, euh, comme a dit Carboom, euh, le mois de décembre, ça a été le mois des vacances. Euh, très reposante, ma foi, euh, tout simplement parce que j'ai personnellement rien branlé. On s'est un petit peu concerté, organisé. certains projets qu'on avait pour la fin d'année n'ont pas pu se faire par manque de, temps, surtout. du coup, c'est pour ça qu'on a tout annulé et qu'on est parti en vacances en décembre. Il y a un peu de ça, ouais. Donc, principalement, ça fait 5 mois on est dans la, team YouTube maintenant. Euh, ça, fait, ça, 5 mois qu'on euh, fait des vidéos quasiment quotidiennement. Et on aimerait euh, faire en sorte que bah, ça devienne de plus en plus quotidien et de plus en plus qualitatif. Voilà, qualitatif. cela rencontre deux problèmes. un, on est pauvre. Déjà. <laughs> Donc niveau qualitatif, on peut pas faire énormément de choses. Hein on a un petit manque de moyens quand même qui se, qui se ressent probablement, mais on fait quand même avec ce qu'on a et on peut quand même faire des trucs sympas. Voilà, là pour l'instant, euh, bah, euh, je, peux, vous parler du setup qu'on a là, actuellement. Euh, il y a l'ordinateur qui est juste là, qui est mon portable. Nous avons une lampe de bureau qui nous sert de unique et seule lampe qui est de, spot de lumière, c'est la dèche. Et nous avons donc la caméra ici qui est une caméra juste un, un petit caméscope canon. Un caméscope canon. Alors vous avez vu derrière nous, il y a les deux nouveaux euh, compagnons euh, qui vont nous accompagner sur certaines de nos vidéos. Euh, donc vous pouvez deviner la nature des vidéos prochaines. Ce sera sur le Seigneur des Anneaux. Exactement. Avec le panda. Exactement, le panda qui est là. On n'arrive pas à faire rentrer dans le cadre. <laughs> Et oui, donc on arrive sur l'année 2018, donc on a fini l'année 2017. On n'a pas vraiment fait une année 2017 à, à proprement parler, puisqu'on a fait la moitié de l'année à peu près. Mais euh, donc l'année 2018, c'est une grosse année pour nous, il y a plein de changements, il y a plein de... Plein de on, met vraiment des objectifs en place pour la chaîne, euh, à l'instar de, nos amis de YouTube, que ce soit français ou britannique, euh, qui ont fait un petit coup. Alors déjà, il y a donc dans les trucs vraiment à venir assez proches, il y a déjà un JDR en collab avec certains confrères britanniques, donc notamment ceux de Game Gamehog, qui ont fait un gros coucou. Voilà, Ed. Euh, Geoff et John de FBF, euh, Final Boss Fight, euh, qu'on a également du coup rencontré quand, enfin, quand j'étais à, la dernière Comic Con. Nous avons donc Carboon qui sera présent avec nous sur ce JDR en tant que joueur. moi-même en tant que MJ. nous avons Rusty, voilà, Rusty, qui est un, ami, un ami de Gamehog et un, un excellent MJ aussi avec qui je fais, euh, si vous avez peut-être remarqué euh, que je suis pas mal sur les live streams de, euh, de, de, FBF ou de... parfois de... bah oui, du coup, donc Aika quand il, quand, il fait, quand il fait les live streams des, JDR, tout simplement parce qu'on fait un JDR en ce moment avec GameHog et que j'ai un des joueurs et que Rusty est le MJ. Voice Guy, c'est ça. Ben, Ben the Voice Guy à euh, qui je fais un double coucou, euh, qui, euh, qui nous rejoint sur ce JDR également. vous l'avez tous, tous connu dans la vidéo sur la Comic Con, où il a fait ses magnifiques voix de The Voice Guy, hein, c'est très connu pour ça. donc du coup ce JDR va avoir lieu, j'espère bientôt, on est en train d'essayer d'organiser tout ça, c'est très compliqué. avec autant de monde. Avec autant de monde et surtout avec des gens qui ont des vrais emplois du temps bien chargés, hein, ils ne sont pas au chômage comme moi, ça ne sera peut-être pas à horaire fixe. Vous attendez pas à tomber sur un JDR tous les vendredis soirs de 17h à 22h. On va faire comme on peut, on vous tiendra au courant sur Principalement Discord, euh, Facebook aussi un peu, mais principalement Discord. Donc voilà, et d'ailleurs, donc euh, puisqu'on parle de ça, il y a aussi donc euh, un nouveau type de vidéo qu'on va probablement attaquer, c'est les live donc quelque chose de bien connu du YouTube. À savoir donc, bah, on a remercié énormément Geoff de Final Boss Fight, ah, euh, qui en gros nous a juste euh, montré comment on faisait un live stream. Voilà, il a éclairé notre chemin de la connaissance. Donc là on est toujours en, période d'essai, de test, euh, donc a priori le premier live stream ne sera pas pour janvier, il sera pour février, tout simplement parce que je ne serai pas disponible personnellement pour, pour l'assumer fin janvier. Ce sera la première période des live Alors on sait pas trop quand est-ce qu'on va les foutre, voilà, on, verra, on verra en fonction des opportunités. a priori, ce sera sur du week-end. On sera sur du week-end parce que les gens sont majoritairement libres le week-end. Euh, et puis même si je retrouve un travail, ce que j'espère fortement, <laughs> euh, je serai libre du week end donc euh, a priori j'aurai pas trop à, à, sur ça. Donc les live streams, bah, ce sera sur des jeux de nous proposer, des jeux que j'ai, des, envies particulières que j'ai. Euh, il faut que je, te passe le logiciel également pour que tu puisses euh, le mettre en place chez toi. Certes, euh, Ah oui, malheureusement, on oublie complètement zappé de le dire. Malheureusement, Injo n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il vous dit quand même beaucoup. Oui, évidemment qu'il est toujours là, vous en faites pas, il vous regarde, il est en ce moment chez vous en train de vous checker, vous pouvez vous retourner si vous voulez. Donc voilà, non, il n'est pas ici, c'est justement ce qu'on disait. <laughs> Alors, du coup, euh, bien entendu, on parle de JDR qui sont francophones et de livestream également, du coup, qui sont principalement francophones. Il y aura des livestreams qui sont en anglais, euh, tout dépend bien entendu du type de public que j'ai. Hein. Si je que j'ai majoritairement des anglais euh, présents alors que, je, alors que je fais le live stream, évidemment je ne vais pas leur mettre, je vais pas me mettre à me parler en, français, je vais me mettre à parler en anglais parce que du coup le public majoritaire sera anglais. C'est ça, ou si c'est avec des collabs avec des collègues anglophones qui. Parce qu'on n'a pas beaucoup de collègues anglophones qui ne parlent, qui, qui français. Euh, voilà, c'est ça. je parle français. C'est ça. C'est tout. C'est très chiant, on peut pas l'insulter. Et du coup, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc ces livestreams seront euh, enregistrés et mis sur notre YouTube dans leur intégralité. Évidemment, le but c'est que tout le monde puisse en profiter. Et euh, vous pourrez donc les revoir après avec la traduction. Parce que du coup, on se tapera les sous-titres du live stream en entier. Du coup, tout ça pour dire quoi Donc février, début des live probablement aussi début des, JDR, hein, si on n'arrive pas à le caser d'ici fin janvier. Également, donc février, euh, ça va être... Saint-Valentin d'ailleurs. Oui, tant qu'à faire. C'est pas prévu qu'on fasse quelque chose pour la Saint-Valentin a priori, mais on peut. Cette année ce sera un peu, un peu, un peu just, mais ce serait possible, faut voir. Faut voir. Euh, prévus donc de nouveaux courts-métrages également. Hein. on en avait fait un pour euh, l'ouverture de la chaîne, dont tout le monde, en tout cas de moi je me souviens, hein, parce que je me suis pas mal amusé à le monter ce truc-là. Bah, on, va, on, va, en faire d'autres pour, pour d'autres occasions là dans les cartons, euh, sans, vraiment rentrer dans les détails, j'ai déjà un truc qui est prévu pour un Halloween, un truc qui est prévu pour euh, un Noël. Mhm. Donc voilà, pour des occasions comme ça, on peut se permettre de faire de temps en temps des petits courts-métrages. C'est ça. Mais on a aussi dans les cartons euh, des idées de web-séries. C'est ça. Parce toute on a plein de trucs dans les cartons, on va les sortir des cartons et là c'est plus dur. Pareil, des nouveaux types de vidéos, notamment sur euh, les vidéos cinéma, il n'y en a pas eu énormément pour l'instant parce que forcément les vidéos de jeux vidéo étaient plus faciles à faire, on va dire ça comme ça. Oui, il fallait qu'on démarre la chaîne sur quelque chose qui... Qui puisse euh, faire un rythme soutenu. Voilà, qui, mette un rythme soutenu, etc. Euh, déjà en termes d'écriture, j'en ai un petit paquet de plusieurs genres, enfin déjà moi personnellement, de, vidéos en termes de cinéma. J'en ai une qui en est au stade du montage que je vais peut-être essayer de préparer pour la Saint-Valentin, ce serait absolument pas approprié mais ça peut être rigolo. En tout cas, voilà. Euh, des vidéos cinéma vont être proposées au fur et à mesure, on va commencer à, bah, euh, faire plus de courts-métrages aussi entre autres, mais euh, mhm. du coup à faire des critiques, parler de films, peut-être parler de, des différentes euh, prochaines sorties de 2018 parce qu'il y a du lourd qui va bientôt sortir. Voilà, perso, euh, pareil, j'ai aussi un, concept sur des cinéastes un peu plus obscurs, euh, juste parce que il y a des grands noms comme ça qui gagneraient à être un peu moins dans l'ombre, on va dire ça comme ça. À être un peu plus grand. <laughs> un, peu, encore un peu plus, voilà. De mon côté, moi, j'ai deux trois critiques de films qui sont sortis récemment, qui sont bien dans les cartons et que je vais bientôt mettre en, œuvre. Hein. Il n'y a pas du tout un indice qui est dans l'image. Non. Également la promesse tenue euh, de continuer euh, les reviews. Les reviews vont continuer, bon, pour l'instant on est toujours sur Gotham, hein. cette série n'en finira jamais, mais on passera ensuite sur d'autres séries, et on passera également sur des séries qui sont françaises, euh, tout simplement parce qu'on va alterner, je pense, français, euh, anglais. on vous laisse la surprise pour la, prochaine édition. Ça permettra aux Français de découvrir des séries anglaises et aux Anglais de découvrir des séries françaises. Vous êtes gagnant-gagnant. Voilà. Dans l'année, en mai exactement, fin mai, euh, a lieu la nouvelle session de la Comic Con de Londres. Cette fois-ci, il y a lui qui m'accompagne. <laughs> Également, donc sachez que c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Mais vous avez également donc accès à euh, notre euh, Discord, euh, qui donc, bah, si, vous cliquez le lien en tout cas, vous aurez accès donc à la communauté Discord qu'on a, qui est quand même plutôt nombreuse maintenant. Hein. Mm. On commence à avoir pas mal de monde. On se retrouve de temps en temps, on discute, on joue à des gens ensemble, c'est toujours très sympa. Et la page Facebook, la page Twitter, euh, n'hésitez pas à aller là-dessus aussi. Et j'espère très très fort que cette année 2018 va être intense. Parce que du coup, on va également fêter les 1 an de la chaîne pour l'année 2018 en août. Oui, tout septembre On euh, va rechecker, mais je crois septembre. C'était vraiment tout début, septembre. je dirais. Là, on a, on a commencé à faire les vidéos en août. Ouais mais c'est en septembre qu'on a commencé à diffuser en fait, donc ce sera plus ça l'anniversaire. Donc sur ce, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon visionnage. Donc sur ce, ben, on vous dit à la prochaine et ciao Portez-vous bien